senhor o trânsito atualmente comparado com antigamente? Caótico. Tá carro parou bem na faixa. O que você tem a dizer sobre isso pra gente? Tirou a nossa vez, né? Tirou a vez de vocês. Tirou a vez da gente mesmo. É falta de educação. Mas, mas os motoristas aqui não tem educação, não. Você anda de Goiânia é muito pouco sem educação. São muito mal educados. Tem uma turminha boa. Uhum. Claro, passada, sinal, espera, mas tem uma turminha que é bem mais educada. Que... O senhor acha que Três Corações suportará o trânsito na Copa? Que já tá chegando já praticamente, falta dois anos. Honestamente, não tem condições, do jeito que se não mudar, não vai ter condições. Com a Copa, né? como que vai ser recebido esse pessoal, aqui nós vamos ter aqui motivos para receber o pessoal aqui. Como que a gente vai fazer isso? Se hoje, com os carros que tem restaurações, a gente não, não consegue dar frutos no trânsito e uma falta de respeito enorme por parte de pedestre e também de motorista. A hora que vierem essas pessoas para cá, como é nós vamos receber? Vão meter buzina na turma aí? ridículo o semáforo de quatro tempos funcionar em dois tempos e não aconteceu uma tragédia. Não sei como é que não aconteceu nada ainda. Nem na Índia não tem uma esquina dessa, velho. É horário de pico, né? É 3 horas da tarde, horário de pico é o quê? 11 horas que é a saída de grupo e 5 horas da tarde que é a saída também de escola. Como é que vai? E o que o senhor tem a dizer também sobre é, o respeito entre motorista e pedestre? Melhorou consideravelmente. Você acha que melhorou? Melhorou. Estão respeitando um ao outro? Estão respeitando. Mas tem que educar o pedestre também, né? só os motoristas. Exatamente, né? Você para no sinal, aquele do, da praça principal, o sinal abre para o carro, o pedestre não olha que está vermelho para ele, e acho que o motorista é obrigado a parar para o sinal aberto. <laughs> e, fora, e fora também que muitos não atravessam a faixa, né? Não, fora da faixa, né? Fora da faixa. <coughs> senhor pode dar sugestão pra, sugestões para gente de melhoras no trânsito? O que, que o senhor pode dizer, dizer sobre isso? Tirar caminhão pesado de dentro da cidade. Eles contribuem muito que, que o trânsito fica pior. Né? Dificulta curto demais. É lento demais, é grande demais, ocupa espaço demais. trânsito, na minha opinião, é, acima de tudo, trânsito é comunicação. As pessoas têm que se comunicar no trânsito. Qual que é a ideia que cada um tem para ser